میں بتاتا ہوں لا الہ کا کیا معنی ہے اسلام تو چھیڑتا ہے کہتے کسی کو اسلام کہتے ہی کچھ نہیں ہے میں کہا لا الہ دی آواز کرنا بلند ہو کوئی بت نہیں کوئی ہندوازم نہیں کوئی بت مت نہیں جیڑا بھی رب کا منکر ہوتا کوئی تعلق نہیں اور لا الہ کوئی بھی کچھ نہیں ہوئے کون پھر اللہ لا الہ دا مانا ہی لڑائیے سیدھی سیدھی اب پاکستان کا مطلب کیا اللہ انکر کی شیر اللہ دا نعرہ لاؤ تو انہوں نہیں پتہ اس نعرے دی ضرب کتے تک جان دی لوگ انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا دا گل وزنی کرنا ہوں کتے تک جان دا ہے آمین جناب میرے آقا مولا جب تقریر فرماتے تھے نا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی وشتدہ غضب ہو اور حضور تے جاہو جلال تے پہلی کوئی نہیں قیمت تے کہندے نے حضور تے جاہو جلال مزید ہو جاندا سی تے پتہ لگدا سی حضور ڈرا رہے ہیں بھائی صبح لشکر آیا ہے شامی آیا یہ امن سے بات کرو تھوڑی ڈیلی ڈیلی بات کرو میں کہو جڑے والی تیرے گل نہیں ہو سکتی تے سانو تے خون سے والے سبق نہ پڑھا تقریر تو انجی ہو سکتی ہاں اشتدت غضب ہو حضور دا جڑا غصہ مبارک جڑا وہ علا صوت ہو احمرت آئے نہ ہو حضور دی آواز دے پہلے دی کوئی قیمت نہیں حضور کی تقریر کے دوران آواز بلغا خطبہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی حضور نے خطاب فرمایا حضور کی آواز بلند ہو گئی حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئی حضور کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور پتہ لگتا تھا حضور ایسے تقریر فرما رہے ہیں اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ صبح لشکر آیا یا شام آیا میں تو میں تو پڑھے ہی کوئی نہیں یا خطب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جدو حضور نے تیرے اندر دم خام نہیں ہے تو گالے نہ کر سکتا جیڑے کر دیں انہوں نے دے بارے تو بک بک نہ کر لبیک نال تو نہ چل سکتا تھے نہ چل لیکن بڑھ بڑھ دے نہ کر او برمندیاں توجہ او برمندیاں جیندیاں زندہ بچیاں دے کباب بڑھا من تینو پھر بھی قدر نہیں غصہ آیا اور بیت المقدس یہودیاں دے قبضے جروے تے تینوں پھر بھی کدی نہیں غصہ آیا عراق مسلمانوں نے ننگیا کر کے کتے چھڑے گئے تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا افغانستان ایک کنٹینر بند کر کے انہوں نو دانیاں دی طرح بھنگ دیتا گیا تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا ایک چوڑی حضور کے خلاف گل کرنا رہی انہوں نے بڑے اعتمام نہ باہر بھیجا گیا اور فرانس دے صدر ہاؤس دے ہوتے بینر بنا کے لکھ رہا انہوں ویلکم ویلکم کہنے رہا اور تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا مسجد تو سپیکر اتر گئے تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا دینی مدارس بند ہو گئے سورہ انفال تے توبہ کٹ دیتی گئی تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا ممتاز قادری تختہ دار ہوتے جھول گیا اور تینوں پھر بھی غصہ کت نہیں آیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی آج بھی سال ہوئے ہر روز دیوار نال کن لاندھی کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم آ رہے ہونا بھی سال ہو گئے اسی جیلنا ایک رہے شاہ جی پاکستانی اپنے اپنے بھی بھی بھی مسلمان مسلمان کھڑے سن روٹیاں تھے اسی اندر سے اور اور ایک زنانی ہو ہو کے یار سال گئے ہر روز امریکی دیں راتی محمد بلکا کے ساڑے خلاف گلا کر تو شکر کرو کہ لبیک دی تاریخ موجود ہے ورنہ قیامت والے دن تب مسجد وزیر خان دا ہی تسی جواب نہیں سی دے سکنا اے تے مسجد وزیر خان جدوں اسی اس دن گئے تھے جڑے روحانی لوگ سن او بھی اتھے تشریف لیا میں نو نہیں پتا ہے نا گلاں دا میں بالکل خشکی دا بھریا مولویاں لیکن ایک بزرگ میں نو فرمان لگے داتا صاحب بھی تشریف لیا ایسا ظاہر ہے حضور اسلام دی عظمت دا نشان ان بھاٹی چوک وچ بابے ہوری بیٹھے تے انہاں دے شہر وچ کڑی نچ جائے میرا وچ تے آنا نہیں سی انہوں نے دسیا خواجہ کمر الدین سالوی بھی تشریف لیا تو پھر جدو اے آئے تو پھر شاہ محمد غوث نہیں آئے ہونے پھر علم الدین نہیں آیا ہونا اس دن تو شوکت اسلام دا اظہار ہویا خدا دی قسم ہے اجے تک میرا نشہ نہیں اتریا میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے لوگ کوئی چیزاں کسی دیاں آباد کرن جانے کوئی کسے نو جناب خوش کرن جاندہ یہی تو امتحان ہے تنویر اور کس نے کس کو خوش کرنا میں انہاں تہاڈے اے جڑے تسی ہاتھ اٹھاندے ہو میں انہاں تے بھی صدقے تو آڑی آواز کر دے نہ دیلی سب کے لیکن جب تک بندہ جھلا نہ کہلاوے نا تو گل نہیں بن دی بالکل لیا ہونا پورے ہاتھ ہیں جوتے چاہ کے نعرہ لاؤ تسی اجے تکیب ہے سبھال دو بندہ چپ ہاتھ سارے توجہ قاضی آزاد نے شفا شریف لکھا امر بلس خوراسان دا بادشاہ فوت ہو گیا لوگ آباد خواب ویکیا انہیں کیا کی بنیا انہیں کیا رب نے بخش دیتا انہیں کیا تینوں بخش دیتا انہیں کیا ہاں سنو اسی کیوں گئے مسجد وزیر خان کیوں گئے اے این چک چک کے ہاتھ نعرے کیوں لاندیاں فیض آباد کیوں گئے ممتاز قادری نہ اسی کیوں کھڑے ہوئے اسی سفا کیوں نہیں توڑیاں کیوں جناب جمعے اسی کیوں نہیں بند کیتے وہ درمیان اور لوگ آ گئے سن اسی اسی نہیں تھا تو ایک دن بھی مدرسے بھی نہیں سن سنبند ہونے بالکل نہیں سن سنبند ہونے جے قرآن پڑھ دیا ہاں، کرونا تو پھر چس آ جاندی ہاں جے نماز پڑھ دیا ہاں، کرونا تو پھر چس آ جاندی جی مسجد ٹوٹیاں تے کرونا آندا تو پھر چس آ جانی سی لیکن خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اقبال رویا کہنے لگا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیان حرم کہنا خود مولوی تو نہ بدلے لیکن قرآن دیا تعویلیں ہوئی ہیں چھڑیاں جناب اے آج کوئی وباواں آئیاں یہ تو وباواں بڑے بڑے دور پہ آندیاں رہیاں لیکن چھ فٹ دے ہوتے جماعت نہیں ہوئی کبھی اقبال کہنا مجھ کو تو سکھا دی یا فرنگ نے زندگی کی اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان اقبال کہنا سانو تو نبی دینی سکھائی اور مولوی نو کی ہو یا جس صف دے بارے حضور نے فرمایا جڑا صف توڑے اللہ انہوں توڑ کے رکھ دے گلنا کرنے ہو تو مڑ کے جی لبیک کڑے جی یہ تھے چوکے چنامن جی اور کتے جائیے پھر انڈیا نو کبھی ہے سانو شہدہ کربلا دے جلسہ کرن دے ہو تھی تو سامنے بیٹھو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے چک توجہ بھائی توجہ توجہ اور مولا کائنات کرو حضور دی ختم نبوت دی حدیث سنو کیوں جی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکسیر المترد وطان ربعتا من القوم ولم یکن بالجاد القدت ولا بالصفت کان رجرم شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشا تقلا کانما ينحط من سبب وإذا التفت التفت معاه بین كتفي خاتم النبوت وهو خاتم النبی آج تارا ختم النبوة بولو بین کتف خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واستق الناس لحجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رعا بداہتا عابہ ومن خالتہ معرفتا حبا یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا مولا علی فرمانے جڑا دور رہا دور رہا جڑا قریب آیا او کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی ہن امام حسن کو سنا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے یوں کہا کرتے ہیں سنی عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سال خالی ہند ابن ابی حالا وقان وصافن عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عشتي يصف لي من عشيا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخمن وفخرنا يا دلال وجود دلال والقمر ليلة البدر أطول من المرجو وأقصر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجابز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر الله الواسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى الإرمين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم ثم غسل لحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المصروفة كان عنقه جيل دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بعد المتماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط يجري كالخط بير یدری گل خطب آریا صدیائن یدری گل خطب آریا صدیائن سائر الاطراف او قال شائر الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین یمبو انہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تطیفا ویمشی حورا ذریع المشیت اذا مشاہ کانما ينحط من سبب الغير التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ ملك السلام لاؤ جی ہوں امام حسین کو توجہ بھائی توجہ اور بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عزدار ختم نبوت لو جی ہوں امام حسن کو سب تو وڈی امام حسین کو سب تو وڈی حدیث ہاں،, ہاں،, ہاں سبحان اللہ تسی ذرا تصور ادھر کرنا ہے رسول اللہ دی مبارک ہو جیاں سن پھر رسول اللہ دی مبارک مبارک ابرو ہو جہاں سن پھر رسول اللہ دی مبارک اکھاں ہو کہ سن پھر حضور دی پیشانی مبارک ہو کہہوی سن پھر حضور دی مبارک زلفا کی سن پھر رخصار مبارک ہو جہاں سن پھر نک مبارک ہو جہاں سن پھر رسول اللہ دی لب ہائے مبارک ہو جائے پھر دندان مبارک کی ہو جائے پھر آپ دی تھوڑی مبارک کی ہو جائی پھر آپ دی مبارک گردن کی ہو جائی پھر رسول اللہ دے بازو مبارک کی ہو جائے پھر کلائیاں کی ہو جائیں پھر ہتھیلیاں کی ہو جائیں پھر مبارک انگلیاں ہو جائیں پھر رسول اللہ دی چال کی ہو جائی پھر پاؤں مبارک کے اوپر والا حصہ کیسے پھر نیچے والا حصہ کیسے پھر حضور کا دیکھنا کیسے پھر حضور کا مسکرانا کیسے امام حسین نو بیان کرنا چاہیے سی کیونکہ سب قریب جے بیٹھے ہیں جی۔ کندھے مبارک تے جے بیٹھے پھر اپنا دست مبارک امام علی مقام نے حضور دی مبارک داڑی بھی داخل کیتا پھر رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس انہاں دے منہ مبارک بھی داخل بھی کیتی تے پھر حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا ہاں جی حب اللہ من حب حسین اللہ وہ نال پیار کرے گا کیا مت تک جڑا حسین نال پیار کرے گا اسی بالکل ایویں دو ہاتھ ایویں لکھاں سلام ہونا سواریاں نے جتھے پیر لگے نہ کر بلا بھی چل کے جدو امام حسین آئے تو وہ سواریاں جتھو گزریاں جس خاک ہو تو وہ خاک بھی امت کو افضل اور آل ہے بڑھ بڑھ جڑے کر دیں ساڑھے کو سنا بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی ساڑھے لیکن اسی آل بیت دی آڑے صحابہ نو بھونکے کدھے نہیں اے آڑ بنا کے کوئی صحابہ نو بھونک جائے انہیں نہیں ہونا اپنی بھونکہ سبھال کے رکھو تو اپنے مو پیو نو بھونکو اپنے خاندان نو بھونکو جنہاں نو اللہ نے ازل چن کے صحابہ نو حضور دی خدمت واسطے چڑھے آتے انتخاب کیتا انہاں نو کسے نو بھونکن دی اجازت نہیں میں بڑا ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا ہاں لیکن یہ میری ہلکی پھلکی بھی جناب بڑی اگے تک جانے اور جانی چاہیے بھی ہے میں بول ہی اس واسطے رہا میں مسجد وزیر خان گئے ہی اس واسطے سے کہ تاکہ لوگ کمن یہ سیاسی طور پہ اتھو دے جناب پنجا پنجا سٹھ سٹھ سالہ بندے کہنے لگ پہ انہیں کہا جدوں دے ہوش سبھالی مسجد وزیر خان نے یہ جا رش نہیں دیکھا جی ہاں جی بالکل یہ جی تو اسی ربیک نے اعلان ہی نہیں کیتا بھئی یہ تو صرف یہ کیا بھئی اسی جمعہ پڑھنا ہے ہوتا جی کہیں دینا آ جاؤ بھئی ذرا حضور دے غلام توجہ توجہ اتنے بند اے تے شرک پور شریف والے لوگ ہی بھر دینی سی تو باقی دنیا کے در جانی سی تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کوئی ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح تو ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح دور دور لوگ بڑھ بڑھ کر دیں میں کہا بڑھ بڑھ نہ کر آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اسی پوری امت نو یہی درس دے رہے ہیں اور سارا کوئی مقصد نہیں پیر جی میرے نال رہے کوئی مقصد کوئی نہیں میں بھی جیل چ رہا کوئی مقصد کوئی نہیں یعنی دنیا دا کوئی مقصد نہیں سارا جیل چ رہن دا کوئی مقصد کوئی نہیں دنیا دا دا صرف حضور دین مقصد ہے شاہ جی دا بھی کوئی ارادہ کوئی نہیں کسی قسم دا لین دا میں دا مسیح ویسے بھی دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جراب ساڑھے کتنا رب نے سانو دیتی لوگوں لوگ جماعتاں کسی نو تخت اتنے لیان واسطے بنیاں کسی دی فلانے دے نعرے لان واسطے بنیاں اسی قیامت تک شکر ادا کریے نا اور لبیک والے نہیں کر سکتے یا اللہ جدو تو لے گیا اپنے نبی دی ختم نبوت واسطے لے گیا جدو تو لے گیا اپنے نبی دی عزت واسطے لے گیا جدو تو لے گیا اپنے گھر دی عزت واسطے لے گیا اسی تو شکر یوں نہیں ادا کر سکتے اور تاج دار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਤਦਾਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਨ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਬਤਦਾਨ ਉਹ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالا وكان مصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتا یا یسف علی منا تعلق بی فقال قان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخمن مفخمن یا دلال تلال جو القمر لیلت البدر فذکر الحدیث بدونی قال الحسن فتتمد الحسین زمانا ثم حدثتو و وجدتو کت سبقنی لئے فسالو اما سالتو ووجدتو قد سالا باو ام مدخلہی و ام مخرجہی و شکلی فلم یدا منہ شیعہ قال الحسین سالتو ابی ام دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال کانا اذا فقال کانا اذا فقال کانا اذا اذا و منزلہی جزا دخولہ اجزان سلاسة فقال کانا اذا جزاً للہ عز و جل و جزاً لآلہ و جزاً لنفسی ثم جزع جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة صاروا على الفضل بإذنه وقسموا على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم وَيَقُولُ لِيُبَلِّغِ شَاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَأَبْلِغُونِي حَاجَةً اللَّهِ يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثبت اللہ قدمہ یوم القیام لا یذکر عندہ الا ذالک ولا یقبل من احد غیرہ یدخلون ربادم ولا یفترکون الا ان سباکم ویخرجون عدلتن یعنی حلم خیر قال فزال قوم مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخدم لسانه الا الا فيما يعنيه ويولفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطري على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويضاهيه مبتدر الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وتعب لا يقصر عن الحق ولا يجابزه يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواق يخرجون دلة يعني على الخير قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر فإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه ومن صاله حاجة فلم يرده إلا اللہ بہا و بمیسور من القول قد وسی الناس بسنو و خلق فسار لہم بن فسار و فی الحق سوا مجلس ہو مجلس علم و حیائم و صبر و آمانہ لا ترفع فيه الأصوات ولا تبن فيه الهرم ولا تنسى فلطات متعابلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يبكرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويبصرون بالحاجة ويحفظون الغريب يا رسول الله لبيك لبيك لبيك يا رسول الله لبيك یار پاکستان کا نعرہ رہ گیا پاکستان کا مطلب کیا اے رپورٹ ضرور دینا کہ اتنے نعرہ لگ رہی سی پاکستان کا مطلب کیا جڑے مخبر تے بیٹھے نا اے نعرہ اے ضرور رپورٹ دینا کہ جی پاکستان دے بارے نعرہ لگ رہی سی پاکستان کا مطلب کیا لہذا وہاں دہشت گردی پھیلائی جا رہی تھی اے پھر چلدے ہیں چلدے ہیں پرچا اقبال دی قبر تک بھی جانا چاہیے پھر چلدے ہیں چلدے ہیں کراچی قید اعظم دی قبر تک بھی جانا چاہیے پھر داتا صاحب سید ابو الحسنات قادری لیٹے انہاں دے بھی جانا چاہیے کیوں جی پھر مراد آباد انڈیا وچ بھی جانا چاہیے سید نعیم الدین مراد آبادی پھر علی پور شریف بھی جانا چاہیے کہ جی تسی اے دہشت گردیاں پھیلاندے رہے ہو اے میں انہوں نے ایک گل کر اس واسطے کر رہا کہ تہاڈے یہ پھل پھیتے اے ساری تنخواہیں پاکستان دی وجہ ہے اس حد تک نہ جاؤ کہ پھر کیوں جی سالبہ کیا میں زکاة نہیں دینی پھر اے نہ ہوئے کہ پھر زکاة لے کے آیا حضور نے فرمایا رب نے منع کر دیا اب تیری زکاة نہیں لینی آج حضور دیا گلہ کرو پھر اے وقت آوے کہ تسی کہو پاکستان کا مطلب کیا تھے پھر مسترد ہو جاؤ اے اسلام دا کرم ہے کو ساڑیاں چیزاں قبول کر کیتی پھر دا جڑے رائے خدا وچ خرچ نہیں نہ کر دے اور مت سمجھن کہ وہ کچھ نہیں دین دے نا نا رب نے انہاں نے مال قبول ہی نہیں فرما دا ہاں جی اے میں وہ تو بڑا حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے تے جڑا بندہ کہہ جی میں میں تو بڑا شریف آدمی ہاں میں کلمہ بھی دا نعرہ بھی نہیں لانا لبیک دا بھی نہیں لانا ختم نبوت بھی نہیں کھڑا ہونا جڑے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے سن تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہن تسی اعلان کرو فقدو مال خالفین ہن تسی میرے نال کدی بھی جہاد تے نہیں آنا ہن بیٹھے رہو تسی ایتھے گئے اج اسی تو انویں غلط راہ نہیں لایا اج حضور واسطے نعرے لاؤ اور بالکل انے باو کے نعرے لاؤ ہاں۔ میں اپنا نعرہ لگا لگا پاکستان میں اپنا نعرہ لوان لگا تو سپیکر شروع کرا دیتا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا اور کشمیر بنے گا اور کشمیر بنے گا تے مقبوضہ کشمیر والے کم از کم کمن لڑن تے کوئی نہیں آ رہا نعرے تے لا رہے ہیں کیوں جی او لبیک والے لا رہے ہیں لبیک والے نہ پورا مقبوضہ کشمیر کھڑیا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اتوں دے ایک بزرگاں نال میری گل ہوئی ہو کی کہندے نے اس اور نہیں نہیں واٹس ایپ تے نہیں ہے جڑا تصویر سامنے آن دی آہ ویڈیو میری انہوں نے گل ہوئی انہوں نے کیا پورے کشمیر دے لوگ تو نال کھڑے انہوں نے کیا اسی ہر جگہ تو آڑے لبائک دا ذکر کرنے کتنے تسی خوش نصیب ہو کہ جانا بھی ہو دے رہے ہیں کہنے لیکن لبیک نال اسی کھڑے ہیں ایس کرو کشمیر بنے گا او کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آیا آیا دین آیا آیا آیا آیا آیا دین آیا مسجد وزیر خان دین والے ہی کہا سننا اسی یہ نعرہ خالی نہیں لاندے جتے لوڑ پوے پھر اسی اتے دستے ہمیں دین آیا کیوں جی آیا آیا آخر تک ہاتھ کھڑے کرو سارے ہیں پتہ لگے پر ہیں جی رہڑا ہے تاکہ مزید نور جڑا ہو تو آڑے ہتھا جو نکڑ کے ہر طرف پھیل جائے Thank you. مائے بدریت بلا گری بدلاب بھائی تاش ہو رہا بھائی تاش ہو رہا تھوڑا دو تھوڑا پیچھو رہا تھوڑا پیچھے تھوڑا ہے